Hoy bugun biza ertalab tongda soat 7lar atrofida suv bo'yiga keldi. Bu atrofi edi, ancha yaxshi juda ham qalin edi. 150-200 metr atrofida. 200 metr, 250 metr atrofida juda ham qattiq yaxlagan ekan. Endi katamaranda biz tushib suzib bordi. Yaxi yorib o'tishga to'g'ri keldi. Yaxi qalinligi 2,5 sm atrofida edi. bordu, joy qidirib o'tirdi bugun slabiy yaxlaganini hisobiga baliq unaqacha aktiv bo'lmadi ну nasibaga yarasha ikkita uchta oldi rezultatsiz bo'lmadi har holda bo'ldi ikkita uchta точкаlarni ko'rdi joylarni o'zgartirib ko'rdi dipper exolotda ishladi dipper exolotda ishladi dipper exolotimizda uncha zo'r aktiv baliq ko'rsatmadi o'sha ko'rsatgan точкаlarga o'tirib harakat qilib ko'rdim natija bo'ldi yomon emas mayli endi kullasishini kutamiz e, e, yaxli erib e, o'z holatiga kelib olsa qirg'oq bo'ylari ham hammasi erib yaxshi bo'lib olsa xudo xohlasa keyin endi ikraga harakat qiladi baliq ancha aktivlashadi o'sha aktiv paytiga harakat qilib kelyapmiz mana okamlar ham katta e, tajribalari bor bizani ustozimizni e, shular bilan hamjihatlikda suv bo'yiga tushib hammamizni aka bilan maslahatlari bo'yicha qilamiz bizada bu qiziqish endi hozir yoshlar ko'ryapsiz har xil narsalarga qiziqib ketyapti tarbiyani buzadigan narsalar o'shanga tarbiyani buzmaslikni oldi olinadi bu fanda bu bizni baliqchilik emas hammani ko'ziga baliqchilik bo'lgani bilan tabiatni o'rganadi misol uchun iqlimni o'rganadi suvni aktivlik e, baribir fizicheskiy harakatda bo'ladi odam bu sport turiga ham kiradi qon aylanadi odamni organizmida endi bizaga shu yoqimli tarafi baliq tushib tursa o'shanda ancha e, rohatlanib maza qilaman adrenalin adrenalin <laughs> to'g'ri mana telefonda har xil narsalar bor kimgadir o'ziga qiziq narsa topadi e, endi hozir ko'ryapsiz telefonda asosan e, tarbiyani buzadigan narsa ko'payib ketgan keyin odamlar chiqarayotgan roliklarni o'zi bilar bilmas nimalarnidir chiqaryapti o'shanga og'ib ketyapti yoshlar ko'pi mani fikrim deb o'ylayman undan ko'ra o'sha telefonga qiziqib telefonga qarab o'tirib ko'p vaqtini o'tkazgandan ko'ra mana shunaqa mana sport turlari endi baliqchilik emas juda ko'p narsalar bor hayotda tabiatga qiziqadigan misol uchun tog'larga kimdir lishi sport bilan shug'ullanib o'zini aktiv hayotini olib borsa man o'ylashim bo'yicha u kelajak avlodi uchun ham bola chaqasi uchun ham nimadir o'rgata oladi bu telefonni ko'rgan bilan ham kelajak avlodga nimadir o'rgatadi deb o'ylamayman man undan manimcha salbiy narsalar ko'p bu yerda o'shanga nimagadir qiziqish kerakki tabiat qo'ynida bo'lishga xo'sh endi muzlaganiga kelsak bu narsaga psixologически odam tayyor bo'lishi kerak birinchi очередda psixologически tayyor bo'lib endi har xil vaziyat bo'lishi mumkin kutilmagan vaziyat suvga tushib qolishi o'sha narsalarga baribir tayyor odam kelgani ma'qul deb o'ylayman chunki shokovый baribir katamaran qaltis narsa odam toyib ketishi mumkin suvga tushib ketishi mumkin o'sha vaziyatda nima qilishni bilish kerak o'sha narsaga tayyor turib psixически o'zini tayyorlab shunaqa o'ziga mustahkam odam kelgani yaxshi deb o'ylayman endi qiziqib kelib yaxshi ko'ramiz deb u salbiy oqibatlarni olib kelishi mumkin shuning uchun man maslahat bermagan bo'lardim chiqmagan ham ma'qul chiqmagan ham ma'qul endi ikki ming yigirma birinchi yildan avvalo ollohdan keladi hamma narsa e, bizani niyatlarimiz katta e, hamma o'zimizni ish sohamizda ham mana baliq ovi sohasida ham katta niyatlarimiz endi olgan tajribalarimizdan kelib chiqib bu yilgi tayyormiz deb o'ylayman yaxshi tayyorgarlik qilib bu yilgi dam olishlarimiz ancha maroqli o'tadi deb o'ylayman mana pandemiya ham ancha e, o'zini yengillashib ancha odamlarga qulaylik tarafi bo'lib odamlar hozir ko'chaga chiqib bemalol harakatlanyapmiz xudo xohlasa inshaalloh endi bahordan ko'ramiz yaxshi natijalar bo'lishiga umid qilamiz baxt bu ertalab ko'zimizni <laughs> ochishimizda ham baxt nafas olib turibmiz nafas olishimizda baxt baxtni har xil o'lchami bor kimdir endi hamma o'zidan kelib chiqib o'lchaydi baxtni biz uchun man uchun misol uchun baxtni chek chegarasi yo'q chunki baxtni his qilishni bilsangiz uni chek chegarasi yo'q har bitta qilayotgan harakatingiz har bitta qilib yurgan ishingiz hammasi baxt siz baxtlimiz baxtlimiz albatta baxtlimiz